Senhoras e senhores, fará uso da palavra o senhor Aloysio Nunes Ferreira, ministro de Estado das Relações Exteriores. Meus amigos, nós acabamos de... concluímos agora uma reunião com os ministros dos países do Mercosul, que é mais uma etapa de um processo de negociação do Mercosul com a União Europeia com vistas a, a um acordo de associação. É, uma negociação, como vocês sabem, iniciou-se há muito tempo, mas que apenas nos últimos dois anos, em razão de uma ampla convergência política entre os países do Mercosul, tomou realmente um impulso eh, significativo. Nós, nesses dois anos, trabalhamos muito, entre nós, conosco e na União Europeia, conseguimos eh, resolver um sem número de problemas, mas ainda há alguns temas pendentes e a nossa reunião hoje teve o objetivo de é, ajustar as posições dos países do Mercosul em relação a esses temas. E quem poderá agora discorrer mais é, completamente sobre o assunto é o chanceler uruguaio, o nosso amigo Rodolfo Ninovoa. Sí, yo preferiría recibir preguntas con algunas inquietudes de ustedes si las tienen, para después hacer una evaluación final. Tem, perguntas? preguntas? É, boa tarde, ministro. Lisandra Paraguaçu, da agência Reuters. Queria começar pelo básico. O senhor explicasse para a gente quais são os pontos que ainda não há acordo, que ainda estão dificultando o fechamento do, do acordo. Bom, eu diria que há dois níveis de temas que se estão analisando em estes tempos. Um é um nível técnico, eminentemente técnico, que naturalmente responde a directivas políticas que damos los ministros de, todas las áreas de los cuatro estados, y el otro es un tema de decisiones políticas que tenemos que coordinar y discutir con nuestros pares de la Unión Europea. Los temas más complejos, como ustedes lo saben porque lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo, son algunas de las asimetrías. Hay dos grandes asimetrías en esta negociación, pese a que nosotros tenemos un espíritu absolutamente constructivo y positivo sobre los resultados finales. Hay un tema que es que aquí se está discutiendo, por un lado, casi el mercado entero, que es lo que ofrece el Mercosur en muchos aspectos, contra porciones de mercados, que es lo que ofrece la Unión Europea. El otro tema que también es una simetría compleja es que la Unión Europea tiene un nivel de subsidios para muchas de sus producciones que hace muy desventajosa la negociación ¿eh? y por lo tanto el comercio entre los dos bloques. Nosotros estamos tomando algunas decisiones de carácter político para instruir en una nueva ronda de negociaciones en Montevideo a nuestros técnicos, con los técnicos de la Unión Europea, a ver si podemos arrimarnos a una lógica de cierre posiblemente eh, a fin de año. Si no fuera así, el Mercosur tiene una actitud absolutamente positiva y propositiva y tiene como vocación poder cerrar este acuerdo teniendo consideraciones eminentemente técnicas y políticas que hagan, de este, que hagan del mismo un acuerdo con ganancias para los dos bloques. Buenas tardes, ministro eh, de la agencia Bloomberg. Em, Concretamente, ¿cuál es la posibilidad que se alcance un acuerdo este año todavía? Y nosotros tenemos muchas expectativas de cerrarlo, sin ningún lugar a dudas, pero tampoco vamos a empezar a poner fechas de cierre. Puede haber alguna dilatación en virtud de las negociaciones que llevemos adelante en Montevideo la semana que viene. Ojalá podamos ah, cerrar esto adecuadamente y si no, quedará para los primeros meses del año, del año siguiente, del año 19. A nosotros hay acontecimientos políticos, como ustedes saben, entre otros el cambio del Parlamento en la Unión Europea y por lo tanto el cambio con toda seguridad de algunos comisarios, que serán en abril o en mayo, creo que es en mayo, que nos indicarían que deberíamos tratar de tener una fecha límite en los primeros tres meses del año siguiente. Fecha límite los primeros tres meses del próximo año. No No, hay fecha, límite. No, okay. Es aspiración. Eh, ministro Eduardo Davis de la agencia EFE. Usted habló de mm, eventos políticos como el cambio en el Parlamento Europeo. Eh, también el presidente Macron en Buenos Aires la semana pasada habló del cambio en Brasil y de declaraciones del presidente electo que según él pudieran impedir ese acuerdo o llevarían a Francia a impedirla. Han evaluado también eso. Tienen previsto conversar con el futuro canciller de Brasil. Sí, a mí me parece que no es oportuno que los cancilleres hablen de declaraciones de presidentes. Eso en primer lugar. En segundo lugar, tenemos intenciones, ya hemos varios, creo que han hablado ya con el futuro ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, yo lo he hecho, lo voy a hacer, y porque creemos que esta relación, más allá de los, de los signos de los gobiernos, son decisiones que toman los pueblos, que deben ser aceptadas democráticamente tal cual son, y seguiremos manteniendo las mismas buenas relaciones que hemos mantenido hasta ahora los cuatro países del Mercosur. No, eh, al ministro Novoa todavía no, no ha quedado claro eh, cuál es la aspiración del nuevo gobierno de Brasil respecto al Mercosur. Eh, ¿Usted haría una defensa clara de la, del mantenimiento de la unión aduanera de Mercosur o, en fin, eso eh, en, su, en su opinión podría discutirse? Nosotros desde que ingresamos a la Cancillería hemos hablado siempre de un sinceramiento y de un de una flexibilización del Mercosur. Lo estamos logrando, hemos dado eh, pasos muy importantes en materia de la consolidación de la zona de libre comercio, la unión aduanera también es un tema que merecerá nuestro análisis oportunamente.